दो पल थाम के उस वक्त को याद करो जब तुम स्कूल में थे वो सुबह सुबह मम्मी का रेडी करना और तुम्हारा ना के भी रेडी होना जैसे तैसे रेडी होके स्कूल आना और फिर अपने यार को ढूंढ के उसके साथ बैठना वही बोरिंग लेक्चर्स का स्टार्ट होना और बेसब्री से रेसिस का वेट करना लास्ट बेंच पे बैठ के अजीबो गरीब आवाजें निकालना और ऐसे प्रिटेंड करना कि भैया हमें नहीं पता किसने निकाली क्रश को सारा दिन छुपती नजरों से देखना और उसके नोटिस करने पर अचानक से इधर उधर देखने लग जाना टीचर के साथ जुबान लड़ाना और टीचर के आर्ग्यूमेंट हारने पर आउटस्टैंडिंग पनिशमेंट मिलना सुसु करने जाना और पूरे स्कूल का राउंड काट के लौट के आना यादें हजारों हैं क्योंकि जिंदगी के 12 साल हमने स्कूल में बिताए बड़ी याद आती है